Всех благодарю, кто пришел на наш штенд Финрекс. Вас было очень много. И до сих пор очень много. Не присесть, не вздохнуть, не поесть. Очень тяжело. Но мы довольны, что вас так много. И подписывайтесь на Финрекс. Будьте всегда с нами. Всем привет!